Esta é a continuación da loita que empezamos hai meses na denuncia das condicións de traballo infrahumanas e retomamos as movilizacións porque Corn incumpre o compromiso acabado coa CIGA de sentarse a negociar unha mellora das condicións de traballo dos autónomos dependentes. Neste nome, cooperativa de traballo asociado, só hai unha verdade, o traballo, o resto é unha gran mentira. Mentira que agocha unhas condicións que nos fan volver ás do século XIX, sen xornada de traballo, sen salario certo, sen vacacións, con baixas laborais disfrazadas de baixas por enfermidade común, con ritmos de traballo infernais, sen posibilidade de sindicarse, sen poder protestar ou senón checa unha sanción, sen indemnización por despido, sen nada. Coñecemos por compañeiras da parte Coren en Ourense que ten habido compañeros e compañeras que se desvanecen no seu posto de traballo debido ao forte ritmo de traballo imposto. Esta é a realidade de Servicarne, Esta é a realidade do Grupo Coren. Na CIGA levamos o tempo combatendo esta situación. Levamos a feito asambleas, paros, manifestacións, denuncias na inspección de traballo, denuncias no xulgado, reparto de panfletos, mocións nos concellos, no Parlamento Galego, etc. E seguiremos. Servicarne é unha empresa catalá que se rege pola lei de cooperativas de Cataluña. En Galicia existe unha lei de cooperativas propia, máis avanzada que a de Cataluña, que lle permitiría a estes traballadores e traballadoras cobrar os salarios que rexen na empresa usuaria. Pero o goberno galego mira para outro lado e, se, e semella que o problema non vai con eles. Segue tendo todo sentido o que dende a FIGA vimos solicitado desde hai Un marco galego de relacións laborais e a competencia exclusiva en materia de traballo e saúde laboral para o noso país.